Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje. Vamos jogar? Ei, amor, vamos jogar Uno? Tem certeza? Você não reagiu muito bem da última vez. Disse que nunca mais ia jogar. Ah, vamos, vamos! Você tá com medo de perder de mim de novo, né, seu frangote? Ah, tá bom, eu jogo. Ahá! Primeira vitória de muitas que virão. Você será destruído. Pode ligar para sua mãezinha e pedir para ela vir te buscar, seu frangote. É, ganhei de novo! Seu perdedorzinho fracote, se prepara que eu tenho mais para você. Uhul! Mais uma vitória! Você não tá com nada hoje, hein, manezão? Não vai começar a chorar, hein? Uno, sua vez agora. Traga minha vitória. Hum, com essa você perde a vez e com essa eu termino o jogo. Pronto, dessa vez eu ganhei. <laughs> <laughs> Seu grosso jogo idiota sem graça, não quero jogar nunca mais. <laughs>